Ich bin Adrian Bernhard, wohne hier in Davos und bin der technische Leiter Stellvertreter bei Davos Klostersbergbahnen, Teilgebiet Jakobson. Also wir sind zuständig für den Betrieb von den Sesselbahnen und Skilift und Pendelbahnen. Das beinhaltet im Winter vor allem äh, das Personal einteilen, dass überall nur Leute sind dass es äh, richtig eingeteilt ist, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Die Pendelbahn, die erste Sektion, die ist die erste Fahrt im Sydney für das Personal. Dann geht auch der Maschinist rauf, der macht die Kontrolle die erste. Und dann kommen sukzessive, fahren wir auch vier Stunden, kommen die Leute rauf von dem Restaurant und so weiter. Der offizielle Bahnbetrieb mit Gästen ist ab dem 4. vor 8 Uhr, bei den Sesselbahnen ab dem 9 Uhr. Während dem Betrieb der Sesselbahn ist die Hauptaufgabe des Bediensteten in der Sesselbahn die Überwachung vom Einstieg respektive der Umlenkungsstation vom Ausstieg, dass alle Gäste korrekt ein- und aussteigen können. Der SOS meldet euch, wenn das Skigebiet leer ist, dann ist für uns eigentlich auch fertig.